mamelani ke bantwana bam ne namhlanje sizawusebenza ngantoni ngale posta yethu yayibo into esizawuyenza apho sizawuthatha iikhawunta zethu ne emveni koba sithatha iikhawunta zethu sizazimetshisa nezinto ezikhoyo apha emfanekisweni ne ugqiba kwethu sizithathe ezaa zinto sizihlele sizibeke apha iikhawunta zethu sizibale ke ngoku ne okay um ufuna ubala ntoni ndifuna ubala ntoni apha ufuna ubala ntoni sithando sam biza ngegama suyibala yibize yintoni leyo sifuna ujonga sifuna ujonga ntoni ihagu ne olrayithi sifuna ujonge ihagu izikhadla ndibonisa iphi ihagu iphi ihagu oyibonayo apha okay so sametshisa okay ikhona enye ihagu ekhoyo ikhona enye ihagu indawuni indawuni imlibe enye ihagu khawuleza khawuleza uzondibonisa enye ihagu indawuni apha okay nantsi enye yakho okay unyanisile unyanisile nantsi yakho ikhona enye yakho khona okay khakhawuleze susuzondibonisa enye yakho indawo phi mami phezulu kwantoni yihakho le owu oh, le yihakho ne unyanisile nantsi yakho zikhona ezinye yakho apho kanye ziphele izabhuti izakhawuleza khawuleza iphi enye yakho iphiyo indawo nindixelele unyantsile unyantsile nantsi apha entla kwenkomo unyantsile ikhona enye yakho ziphelele yakho isekhona okay izasisi zondibonisa enye yakho khaleza ha unyantsile nantsi enye yakho heyi lo mntana ziphelele ke ngoku yakho nisho sizawuzihlela ke ngoku ezi counter zethu sizibeke apha sizicwangcise apha kwezi blocks ne sazibeka phi Sabeka kwezi blocks nantsi. Eke. Eke. Eke. Eke. Okay, ndiyanibona senibala. Zingaphi? Ziyi-five. Ziyi-five, masiqinisekise masizibale. One, two, three, four, five. Okay, so iihagu zethu ziyi-five kule poster ne? All right, masikhangelenye. um mna kodwa ya ndingacela ndingacela mna abantu sibale izinto ndingaceli okay bhuti ufuna sibale ntoni wena ufuna sibale izinja ne okay hmm uthi ufuna izinja masikhe sijonge izinja izinja thatha ezi counter zethu zilapha qala siqala ngokuthini ke xa sifuna ubala izinja Siqala ngokwenza ntoni? Siya senza ntoni ngezi zinto? Siyametshisa ne senza ntoni? Siyathini? Siyametshisa. Okay, ngubani bethu ufuna ujonga izinja? Hayi, ngubani beze nala ndithi izinja? Sicela nje kungcola ke izantana omhle. Iphi inja oqala uyibonayo? heke unyanisile ikhona enye injako ezipheli yimake yimake yimake yimake iza mfundini iza mfundini uzosibonisa enye inja indawo ninja ungawi ehe ye irayithi xa injalo indawo phi ithetha ngomlomo indawo phi yiyo le le unyanisile uyipha entla isentla kwenkomo ne okay good boy zingaphi izinja zethu ziyi-four jonga ngatyhila apha kweli phepha lakho yabona eli phepha linale powusta yami lapha edongeni eh, ebhodini ke tyhila kweli phepha jonga ke ilida yenu mayenze ntoni Ilida yenu mayinikwe umntu ngamnye ne ezi zinto. Ilida yenu umntu ngamnye mayimnike nto. One, one, one, one, one. Jonga yi. Uba uyenza loo nto uthe cwaka ndingavuyi. hayi andifuni uxoxa ndifuna unikwe qha into noba ziredi noba ziorenji noba zipepule nikwa qha wonke umntu makametshise iigusha ikhawunta yakho negusha yintoni leyo mntanam igusha leyo igusha leyo yeyiphi igusha okay good sikweli phepha ndoda uyabona ke yonke loo nto uyenza umlomakho uthe cwaka ne uvalekile umlomakho sithanda sam ziphi igusha umetshisa igusha ziphi igusha iphi ikhawnta yakho ikhawnta yakho mayiye egusheni kaloku ikhawnta yakho mayiye phi egusheni iphi igusha apha okay mayiyeke good cc iphi igusha yakho apha funeka ube semfanekisweni kaloku iphi igusha yakho iphi igusha yakho lathi iigusha zakho umfana ummetshise yimaki yabona le yintoni yintoni le yigusha le ne metshisa ke apha egusheni khangela iigusha apha umetshisa ikhawunta negusha sisi ziphi iigusha zakho awu mlibo ndicela niye kuxabana naloo bhuti uhleli nayo yeyiphi igusha lathela igusha okay metshisa iigusha ke sithandwa sam metshisa iigusha apha emfanekisweni kuqala yiyeke ipensile yakho metshisa iigusha emfanekisweni metshisa iigusha emfanekisweni nanku umfanekiso wakho grade ones grade ones uyenza loo nto ngomlomo okanye uyenza ngezandla ndicela kumlomo kuvaleke wenze ngezandla ugqiba kwakho uphakamise isandla sakho emoya endibona ugqibile yeyiphi igusha yeyiphi igusha yimajonga sisemfanekisweni orongo va nanku umfanekiso wethu orayithi yeyiphi igusha ke ndibonisa igusha ndilathela igusha yigusha le le yihagu yeyiphi igusha nantso ke nantsi igusha metshisa igusha sisi Igu yihagu le. Sifuna igusha. Yeyiphi igusha? Ubugqibile uphakamisa izandla uthi tu ngomlomo. Mamela sithandwa sami. Yabona le? Yihagu le. Sifuna igusha. Yeyiphi igusha? Ndibonisa igusha. Ndilathela igusha apha. Izo ndilathela phantsi undilathela igusha. Yeyiphi igusha? nantso ke ziigusha ke ezo zisuse ke umetshise neegusha tyhila isithandwa sami isephepheni elirongo uphi ummetshiso wakho ndifuna ummetshiso wakho kametshisi yeyiphi igusha apha kulo mfanekiso nantso ke yigusha leyo umetshisa igusha lili yeyiphi igusha apha yintoni le yinja simetshisa izinja okanye simetshisa igusha ndifuna iigusha malenxa sithandwa sami Uzimetshisa igusha emfanekisweni asikazi apha. Usemfanekisweni. Ndifuna apha kaloku uyenze apha kuqala. Iphi igusha apha? Khandilathele igusha. Yintoni le yihagu le. Yeyiphi igusha? Nantso ke unyanisile igusha leyo. Ugqibile kamanje wenze kakuhle wena. Sisi, yeyiphi igusha ndifuna umetshise apha sonke senza into enye. Ndifuna umetshisa igusha apha. awukazimetshisi iigusha ziphi iigusha apha funeka iigusha ibe semfa ikhawunta yakho ibe segusheni yima ndiyeza sundimisa ndifuna ikhawunta yakho ibe lapha metshisa ikhawunta yakho ibe lapha emfanekisweni ikhawunta yakho mayibe semfanekisweni good girl eke eh, Hey ke iphi iphi igusha ziphi ikhawunta zakho sana lam ndifuna zibe lapha kaloku emfanekisweni futhi siyametshisa ngoku siyametshisa funa undikhwaza bendithe ndicela ungakhwazi wabantwini ziphi iikhawunta zakho zisezi uzimetshise negusha ziphi kaloku nazo funeka zibe lapha emfanekisweni mazibe semfanekisweni iigusha iikhawunta zakho heke good boy ya abantu bayasebenza ngoku zibi qala ukujonga umetshisa ezi khawunta zakho ne negusha apha emfanekisweni iphi igusha emfanekisweni nantso ke yimetshise phabhuti uqebile yima ke cela uhlale phansi sithando sami yima tasekhaya cela sizisusa pha sikhangale le nto siyenzayo senza ntoni khandixalele senza ntoni noni senza ntoni simetshisa iikhawunta zethu nantoni apha negusha ne neiphi igusha khandilathela igusha hayi nanko wakho umsebenzi okay beke metshisa ke ikhawunta yakho negusha metshisa ikhawunta yakho negusha okay jonga ke ngoba nabagqibileyo ndicela uphakamisa isandla bugqibile and awuzuthi kuma ugqibile ndingayiboni ikhawunta egusheni awuzuthi ugqibile ndingayiboni andiyiboni ikhawunta egusheni awugqibanga ke soze tuthi ugqibile ndingayiboni ikhawunta Yihagu le. Yihagu. Sifuna igusha. Yeyiphi igusha? Uyabona ke wena awenzi le nto ndithi yenze. Ndithe kuwe, a-a, a-a ndithethi ndithetha nawe. Ndithe beka iikhawunta zakho egusheni. Ziphi iigusha zakho? Ziphi iigusha zakho? Ziphi iigusha zakho? Ziphelele apho, sithando sami. okay jonga ke mamela ngoku xa umetshisile ikhawunta yakho negusha funeke wenze ntoni uphakamisa isandla funeke wenze ntoni ngoku funeka uthini sisi funeka wenze ntoni ngoku o oh, ufuneka uphakamisa isandla ne hmm si iigusha zakho ziphi iikhawunta zakho iikhawunta zakho uzimetshisile negusha iphi igusha iphi igusha okay beka ke egusheni ziphelele iigusha zakho ziphe iphi enye igusha yakho okay bekenye kaloku phaa beke ezinye phaa beke mamela ke ke jonga wonke umntu ozifumene kwezaa bhokisi zakho uphakamisa isandla uba ufikile kulaa bhokisi wazibeka zonke kakuhle good heyi yimaki yimaki khazibuyisele futhi khazibuyisele ezinto zakho phezu gusheni khabuyisele ezinto zakho phezu gusheni sifuna ukhangela zingaphezu gusha zakho okay aha uh -huh. Okay. Ezi zivelaphi? Zikhona ezinye igusha ezinje? Azikho ne okay, zibeke ke ezintweni zakho. Sifuna ukukhangela igusha ezikhoyo. Ziweliseke uzozihlela. Okay, jonga ke kule ndawo ine block. Zinto zegusha zakho ezuzibekileyo apha. Ziphi into zegusha zakho? zibe zingaphi kaloku into zegusha zakho bantwini ndicela niye kudlala masenzeni le nto siyenzayo qha zibeke kaloku kakuhle zibe yi-three olu hlobo sini beziyi-three ngalo Okay, good boy. Jonga ke mamela. Xa uzigqibile kwi-block nganye yenza ichaphaza ngepensile yakho ne. Kwi-block nganye yenza ichaphaza ngantoni? Ngepensile. Yenza ichaphaza kwi-block nganye nento yenza ichaphaza ngepensile yakho. sisi iphi ipensile yakho yenza ichaphaza iphe yakho sithando sami ibhoksi nganye ezigusheni qha yenza ichaphaza uba ugqibula uphakamisa isandla yike jonga ke mntasekhaya ndicela ubuyisele ezinto zakho egusheni yakho Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ziphi ezi ke ngoku? Ewe, yicime mntanam. Okanye yiyeke, okanye yiyeke suyicima sithando sami. jonga ke uzawuthatha ezi khawunta zakho yazibona ezi khawunta zakho uzithini uzimetshise nalo ngumfanekiso wantoni lokuqala olrayithi uzayimetshisa nantoni qala negusha wawuyimetshisa negusha uyihlele kwezi blocks zakho uyazibona he izibona ngumntu omnye ne uyazi uzayithini uza iqala uzayithini ikhawunta yakho ikhawunta yakho uzayithini iqala qala uzawuqala ngohlela yimake ndicela ukuphakamisa umntu isandla ndicela umntu aphakamise isandla ufuna undixelela uzawuthini isithando sam uzimethisa nantoni kuqala negusha ugqiba kwakho uzimethisa negusha uthini uzibala njani uvele uzibale apha zihlele egusheni uzazithatha uzithini uzazihlela kwezi blocks zakho ne okay ndizawujikeleza ke ndifuna ubona umntu esenza le nto ndiyithethayo